Bismillahirrahmanirrahim. Ərəb dilində müəyyən testlər tərtib olunub. Əvvəl də var idi, indi də yeni testlərdir. İşarə əvəzlikləri barəsində. Həzə, hədihi, tilkə, zəlikə. Həzə yaxınlıq üçün, hədihi yenə yəni yaxınlıq üçün, amma qadın cinsi zəlikə uzaq üçün, tilkə zəlikənin qadın formasıdır. Qadın cinsindəki formasıdır. Testlərə keçid linki videonun aşağısında şərh bölməsində var. Budur həmin o testlər. Əvvəlcə ruscadır, sonra ikinci hissədən sonra Azərbaycanca testlər olacaq. Hər testin öz balı var. Yekun bal 100 baldır. Və inşallah digər mövzularda da testlər tərtib olunacaq. Kim əgər öz balını bilmək istəsə, neçə bal toplayıb, bu test olan deməli, paylaşımın aşağısında komment bölməsində e, yaza bilər cavabları və ilk günlərdə yazılan kommentlərə cavab veriləcək inşallah. Neçə bal toplamısınız o da orada qeyd olunacaq Allahın izni ilə. Kommentlər həmin hardakı test var o saytın şərh bölməsinə yazın. Allah müvəffəq eləsin. Əsas diqqət yetirilib deməli, hədə, hədihi, zəlikə və tilkə bunların möhkəmlənməsinə və ayırt edilməsinə, həzə nə üçündür, həzihi nə üçündür, fərq nədir? Və yaxud da ki, həzə ilə zəlikənin fərqi nədir? Tilkə ilə zəlikənin fərqi nədir? Bax bunlara. Vəlhamdülillah.